आ चुके हैं मारियो के ऊपर super Mario getting level one load हो चुका है जी और हमारे पास कॉइन्स कुछ नहीं है तो हमें यहाँ से कॉइन्स भी लेने पड़ेंगे और इन बलों को छोटों को किल करना पड़ेगा और यहाँ से ऊपर चढ़ जाते हैं ये बहुत ख़ास चीज़ है जो बड़ा कर देती है बंदे को कई खतरनाक चीज़ें यहाँ पर और मैं काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ मुझे लगता है और ये मुझे डेट कर सकता था शिट oh, यार शिट <laughs> चलो कोई बात नहीं दोबारा सीखेंगे जाना वही नहीं जाना और शिव कर पानी में नहीं गिरना भैया अबे यार ये का हुआ भाई ये का हो गया ये का हुआ भाई छोटा हो गया हमारा पिंकू ये क्या ओ शिट Yes. दोबारा से रहे हैं कोई इशू नहीं है धक्का मुक्की बॉल करने का नहीं बोला था ना यहाँ पर हम लोग खेलेंगे दोबारा और हम ले लेंगे इस बंदे को और इनको तोड़ देंगे और एक को दिया दूसरा भी गया इसको उठाया अभी हम लोग खेलेंगे ना इसको दिया बोला था ना तू इधर आ इधर इधर आ जा बोला था ना धक्का मुझसे नहीं करने का धक्का क्या ओ शिट यार दोबारा खेलते हैं कोशिश करते हैं कोशिश कोशिश कोशिश अगर हम लोग ये लेवल नहीं खेल सकते तो आगे क्या होगा भैया जी क्या होगा भैया जी कुछ परफॉर्मेंस बेहतर हुई है मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है मैं फिर दोबारा से नीचे ना चला जाऊँ इसलिए मैं उन दोनों को क्लिक करूँगा इसको भी उठाऊँगा ये बंदा मुझे oh oh shit Ja, pessoas, pessoas Afsoß. Ja, Rajiba, ja. pessoas. E situados. यार पहले मैं लेवल खेल चुका था गेट रेडी लेवल वन तो अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग कुछ कर सकते हैं या नहीं और नो और नो और नो शिट यार सॉरी गाइस सॉरी मैं ये कहा ओ oh नो यार दोबारा से खेलते हैं दोबारा से दोबारा से खेलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है खोती होता है दोबारा से दोबारा से खोती होता है यहाँ पे क्या मसला है शिट यार चलो कोई अभी थोड़ा सा लेवल भी जाएगा रहने दो उनको आने दो अबे तू किधर जा रहे एहतियात से खेलना है इतिहास से पीछे जाएंगे और जंप लेंगे ये और ना बच्चे तो गई भाई मैं तो मैंने तो सोचा क्या मैं लेकिन मुझे वापस पीछे आ जाना चाहिए इस बंदे को छोटी सी टहनी को किल करके आगे बड़ा जंप लेके इसको गिर दिया ओ नो यार वही लोग अफसोस हो गया बहुत बड़ा बहुत बड़ा अफसोस हो गया कि मैंने ये क्या किया है और ओ शिट ये कहा था भाई अभी पीछे जाके चाक लेना पड़ेगा नहीं तो हम डेड हो जाएगा डेड हो गया हम पर डेड हो जाएगा खेलेंगे अभी अभी इस लेवल को कंप्लीट करूंगा इस लेवल को नहीं भाई फिर से शुरू हो गया ये तो मजो हो गया ओ क्या यार गलत हुआ बहुत ज्यादा गलत हुआ है अच्छा फिर से शुरू हो गया वही लोगों को लग पता गया कि ये बंदा जो है ना खेलने में फार भी है तो इसको उसी लेवल से दोबारा शुरुआत करते हैं ताकि एक चलो भैया कुछ थोड़ा बहुत सहारा हुआ और नो ओ शिट यार चुका था uh, दोबारा सीखेंगे कोई मसला नहीं चर्चा चल है फिर ओ ये क्या हुआ यार ये क्या था ये क्या था यार यार लगता है छोड़ ही देना चाहिए इसको खेलना अबे यार चक्कर का है बे चक्कर का है बे ये पता चलना चाहिए चक्कर का है बे यार एक्स्ट्रा टच ही नहीं हो रहा जो टच ही नहीं हो रहा 一切谨记自己。In put book that there, have this man, Kept nine इस दफा शुरुआत कुछ बहुत ही गंदी eyvah. Hey, what great, great nothing, you are so brilliant. क्या बात है क्या बात और finally मैं पहुंच चुका हूं अपने घर के अंदर गाइस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर मुझे 60 कॉइन्स मिले फाइनली मैं कंप्लीट कर ही चुका था तो फाइनली मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया लेवल वन अगली वीडियो के अंदर हम लेवल टू खेलेंगे और देखेंगे कि मैं खेल पाता भी हूँ और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो वीडियो